رمضان كريم علقنا الزينة في كل مكان وفرشنا الأرض ورود وريحان علقنا الزينة في كل مكان وفرشنا الأرض ورود وريحان فوانيس تتمايل فرحانة بقدومك يا هلال رمضان بقدومك هلال رمضان بقدومك يا هلال رمضان بقدومك يا هلال رمضان بالليل نتجمع في سحورك ونصلي الفجر وبنصومك بالليل نتجمع في سحورك ونصلي الفجر وبنصومك والمدفع يضرب بفطورك ونصلي المغرب في حضورك ومسحراتي سحرنا سحرنا دايما ينقر عالطبلة ويغني أغاني تفكرنا بحلاوة أيام رمضان بحلاوة أيام رمضان علقنا الزينة في كل مكان وفرشنا الأرض ورود وريحان علقنا الزينة في كل مكان وفرشنا الأرض ورود وريحان فوانيس رمضان بيقدر سحرنا دايما ينقر الطبلة ويغني أغاني تفكرنا بحلاوة أيام رمضان بحلاوة أيام يا رب الجنات ومسحراتي سحرنا دايما ينقر عالطبلة ومسحراتي سحرنا دايما ينقر عالطبلة ويغني أغاني تفكرنا بحلاوة أيام رمضان بحلاوة أيام رمضان علقنا الزينة في كل مكان وفرشنا الأرض فرحانة بقدومك يا هلال رمضان بقدومك يا هلال يا هلا رمضان بإيده